Подсказки выберут нам. Свиные, говяжьи или куриные? Свиные. Говяжьи. Нет, а свиные. Вот и куриные, и говяжьи, и свиные. Уважаемые, колбаски Мираторг. Мираторг. Качество без компромиссов. Это самый крутой. Здесь все. Среди за Модные наряды. Крутые тачки. Настоящая любовь. Красиво. Ты тоже далеко не предел мечтаний. И горячая. Очень горячая блондинка. А.